beste Architekt, in dem bedingungslose Liebe steckt. Zeige dich mit allen Farben, jeder wird dich gerne haben. Du bist der reine Diamant, ohne deine Liebe geht hier gar nichts. Öffne voller Liebe dein Herz und deine Hände ist die Liebeswende. Wach auf, wach auf, finde die positiven Gedanken und weise alte Glaubensmuster in die Schranken. Wach auf. der Tanz durch alle Zeit. Dein Herz ist so unglaublich weit. Vertrauen baut die neue Welt in dir und mir. Alles darf im Hier und Jetzt. Du kannst die Liebe schon fühlen. Du bist der Träger von Hoffnung, neue Mut und Kraft. Du bist es, der die neue Welt erschafft und deine Hände ist die Liebeswende. Wach auf, wach auf, finde die positiven Gedanken und weise alte Glaubensmuster in die Schranken. Vorbild, meine Quelle. Weil ich dich in dir selbst erkenne. Ich bin die Liebe, so wie du. Und darum sing ich's dir jetzt zu. Wach auf. Finde die positiven Gedanken und weise alte Glaubensmuster in die Schranken. Wach auf, wach auf. Du bist, du bist der Liebesoptimist. Wach auf.